Assalomu alaykum hurmatli xonimlar va janoblar. Sizlarga ushbu video roligimiz orqali yana sadoqatsiz turk serialining asosiy voqealarini yetkazib berishda davom etamiz. Aytmoqchi, kanalimizga mehmon bo'lsangiz, keyingi video roliklarimizni o'tkazib yubormaslik uchun albatta obuna bo'lishni va videolarimizga like bosib, bizni qo'llab-quvvatlashni aslo unutmang. Demak, do'stlar, sizlarni ko'p kuttirmagan holda keyingi videoroligimizni e'tiboringizga havola qilamiz. Serialimizning ushbu qismida sadoqatsiz Pasiya esa Ali Yaxshisi dadang uyga bora qolsin. Xohlasang agar uxlab qolguningcha dadang yoningda bo'lsin deganida ali esa dada rozimisiz deb so'raydi volkan esa mayli kel menga yordam berib yubor deb aytadi ali uxlab qolgach volkan chiqib ketadi bahorni uyqusi yetmay derazadan volkani chiqib ketganini ko'rib qoladi so'ng asaga men eshik oldidaman deb sms jo'natadi asa chiqgach bahor qo'ng'iroqni chalmadim ali uyg'onmasin deb tinchlikmi nima bo'ldi politsiya kelgandi deb so'raydi asa esa ovqatlanmoqchi bo'ldik shu vaqt kimdir derazaga tosh otarib sindirdi ali qo'rqib ketdi deganida bahor hech nima qilmadimi kimga keragi bor buni deb so'raydi ali esa bilmadim balki ichkariga kirarsan deganida bahor esa yo'q kech bo'ldi so'rab chiqqandim mayli ko'rishamiz deb javob beradi asiya esa bahor kelganing uchun rahmat deb aytadi volkan uyga kirib kelganida deren Zainab bilan o'ynab o'tirganini ko'rib ham uxlamadingizlarmi deb so'raydi deren esa yo'q seni kutib turgandik nima gap tinchlikmi deb so'raydi volkan esa kimdir derazani sindiribdi shunga ali qo'rqib ketibdi deb javob beradi Deren esa hali tuzuk ekanmi deb so'raydi. Volkan esa ha yaxshi deb javob beradi. Derin esa qiziq, kimga kerak bo'ldi ekan deganida Volkan bu nima deganing deb so'raydi. Derin esa rostdan ham qiziq, balki Asiya ataylab qilayotgandir deganida Volkan esa bu hazil emas, men toshni ko'rdim, keyin o'zing bilasan. Meni Ali qo'rqgani uchun chaqirdi. Sen ham meni tushun. Men otasiz o'stim. shuning uchun bolalarimga biror nima bo'lsa men chiday olmayman. qo'limdan kelganini qilaman bolalarim otasiz o'sishini istamayman deb javob beradi derin esa sen dunyodagi eng mehribon otasan deb aytadi Volkan Daryoga hali ham cho'zib o'tiribsanmi deganida Daryo esa men bunday qila olmayman. Asiyani karyerasini yo'q qila olmayman deb aytadi. Volkan esa nima bo'libdi? Kechagina meni urishyapti deb nolib o'tirganding-ku. Sen ham bu mansabga munosibsan. deganida daryo esa xo'sh xayriya qilmoqchi ekansan shunday qilaver shart qo'ymasdan deb aytadi volkan esa ertaga xayriya fondi bo'lyapti sen ham bahor bilan borsang hakambey ehsonbeylarni xotinlari ham o'sha yerda bo'lishadi ularni mehrini qozonishing kerak deganida daryo esa sen hammasini rejalashtirib qo'yibsanda yana kutilmagan mehmonlaring bormi deb so'raydi Volkan esa ha, Derin ham o'sha yerda bo'ladi. Asiyani joyini Derin ham egallashi mumkin, deb javob beradi. Volkan daryoni kuzatib qo'ygach, Genyul qo'ng'iroq qilib, gaplashib olishlarini aytadi va kafega keladi. Volkan Genyulga "Siz meni noto'g'ri tushunyapsiz" deganida, Genyul esa "Men yaxshi tushunib turibman. Avval taklifnoma, keyin gulli bording. Kecha kechqurun uyiga boribsan. Bu ishlaring noto'g'ri. Derin senga ishonadi." Men ham senga ishonaman. Kim senga yordam berganini unutma. Amerika ketmasingdan oldin birga tuzgan rejalarimiz yodingdan chiqdimi? Hammasini yo'qqa chiqarmoqchimisan? Shuning uchun gaplarimni eshitib ol. U ayoldan uzoqroq yurasan. Meni tushungandirsan, deb so'raydi. Volkan esa, "Men sizni yaxshi tushundim, lekin men bu ishlarni faqat o'g'lim uchun qilyapman", deb aytadi. Demir sumkasini hamma joyini ko'rib, yo'q, aniq kimdir olgan deganida o'rtoqlaridan biri balki tushib qolgandir. Darrov kimnidir olgan deyish yaxshi emas deb aytadi. Demir esa yo'q, men topishim kerak. Buni menga Amerikadan pochcham sovg'a qilgandi deganida Ali qayrilib qaraydi. Demir Aliga sen xursand bo'ldingmi? Naushligim yo'qolganiga deb aytadi. Ali esa meni nima ishim bor seni naushliging bilan deb javob beradi. Demir esa "Volkan seni dadang hasad qilib olgandirsan" deganida Selena esa "Demir, nimalar deyapsan?" deb aytadi. Demir esa "Olmagan bo'lsang olmadim" deb ayt deganida Ali kelib urmoqchi bo'ladi. Selena esa "Ali, yura qol ko'chada ovqatlanamiz" deb aytadi. Demir esa qo'rqoq. Sevgilingni orqasiga yashirinayapsanmi? Erkak bo'l deganida hali kelib Demirni bir musht tushiradi. Shu vaqt sinfga o'qituvchi kirib kelib, nimalar bo'lyapti deb so'raydi. Demir esa o'zini bechoraga solib, Ali meni urdi. O'rtoqlarim ham buni ko'rdi deganida Selin esa ustoz, Demir o'zi birinchi boshladi deb aytadi. Xalyuk Bey Volkan ofisiga kelib, mashhur arxitektor Volkan Arslan shaharga o'zgartirishlar kiritish uchun keldi deganida volkan esa albatta siz bilan hamkorlikda deb aytadi Xalyukbey esa to'g'ri hamkorlikda lekin bu orqadan ish qilish kerak degani emas shundaymi deb so'raydi Volkan hayron bo'lib, "Bu nima deganiz?" deganida Xalik esa, "Seni mendan so'ramay katta pul yechib olib xayriya qilyapsan" deb aytadi. Volkan esa, "Men sizga bu haqda aytgandim, kelishib olgandik-ku. Qolaversa, Ehsonbey qalin o'rtoqlarimizdan biri. Keyin kasalxonaga yordam bersak, kasal odamlar bu yaxshiligingizni unutishmaydi. Agar xohlasangiz, Ehsonbeyga qo'ng'iroq qilib qaytarib olishimizni aytaman, deganida Halukbey esa, "Yo'q, kerak emas. Bo'lgan ish bo'ldi. Bundan buyog'iga mendan so'ramasdan ish boshlama", deb chiqib ketadi. Daryo Hakambey yoniga kelib, "Hakambey, Ehsonbey bilan gaplashdingizmi?" deb so'raydi. Hakambe esa Xayri haqida gaplashgandim, lekin Asiya haqida ayta olmadim deb javob beradi. Daryo esa yaxshi, menimcha kutib turganingiz ma'qul. Men ham o'ylab ko'rmadim. Menga volkan qo'ygan sharti yoqmayapti. U ataylab Asiyaga zarar yetkazish uchun shunday qilyapti deganida Pelin kelib qolib hujjatlarni beradi. Hakambek Pelinga eshikni yopib ket deb aytadi. Pelin Daryoning gaplarini eshitib qolgan bo'ladi. Hakambey Daryoga qaror chiqarishga shoshilmang. Biz bu xayraga muhtojmiz, deb aytadi. Volkan Neslihan xonimga qandaydir aglashmovchilik bo'lganiga o'xshaydi. Buni o'zaro hal qilsak bo'ladi, deganida Asiya esa xabar berganingiz uchun rahmat. Hali bilan gaplashib hal qilamiz, deb aytadi. Neslixon xonim esa yaxshi, lekin menimcha Demir bilan Alini o'rtasiga boshqa masala borga o'xshaydi. Ular xuddi raqibga o'xshab qolishgan. Ular nafaqat maktabda, balki ko'chada ham o'zlarini shunday tutishlari mumkin deganida Volkan esa menimcha unda emas. Bunaqa yoshda yigitlar urushib turishadi. Bu tabiiy hol. Shunday bo'lsa-da, katta rahmat deb aytadi. Asiya esa Alini sal vaqtli olib ketsak bo'ladimi deb so'raydi. Neslihan xonim esa mayli deb javob beradi. Neslihan xonim Genyulga qo'ng'iroq qiladi. Genyul esa rahmat, Neslihan xonim, Men shaxsan o'zim kechqurun Demir bilan gaplashaman. Mayli, aytganingiz uchun rahmat deb telefonini qo'yadi. Derin esa, "Oyi, nima bo'ldi?" deb so'raydi. Genyul esa, "Demir naushligini yo'qotib qo'yibdi. Ali nima olgan deb o'ylabdi. Shunga urushib qolishibdi" deganida, Derin esa, "Oyi, Ali bunday qilmaydi" deb aytadi. Genyul esa, "Qayerdan bilasan? Oyisini qanaqaligini bilasan. O'g'li ham onasiga o'xshagan bo'lsa qiladi-da" deganida, Derin esa, "Oyi, Ali Volkanni o'g'li, ya'ni meni erimni, unga ham o'xshashi mumkin-ku, deb aytadi. Genyul esa har doim sizlar yaxshi, men yomonman. Charchadim sizlardan deb aytadi. Asiya Volkan Ali bilan urushgani haqida gaplashib olishadi. Ali xonasiga ko'tarilib ketayotgan vaqti Asiya bilan Volkanni janjallashayotganlarini eshitib turadi. Keyin xonasiga kirib, eshikni yopib oladi. Kurtkasidan o'sha temir yo'qotgan naushnikni olib yig'laydi.